What a style. Un sido al futbol. I a l'altre, al Mas mis. Al Mas mis dos. <laughs> és bueno.